عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب يسعد صباحكم لو عندكم صباح ويسعد مساكم لو عندكم مساء النهارده ان شاء الله رحلتنا في مدينة دسوق رحلة أسرية ان شاء الله فيها صيد برضه إيه وصلت انا هنا لمكان ظريف جدا في دسوق اسمه حديقة الأسرة قدام آه، ميدان سيدي ابراهيم الدسوق طبعا انا معايا برضه عدة الصيد النهارده ان شاء الله هنحاول برضو نصطاد زي ما انتم شايفين من مين ورا مني كده واجواء المكان جميل خالص والعلم برضو تذكره المكان ده 3 جنيه بس آه، هنقضي يوم واسري مع بعضنا معانا طبعا الاخ يحيى نور الدنيا طبعا يحيى كان متصور من التمساح دلوقتي هنوريه لكم المعلم شال تمساح وشال تعبان وعايش مع الحيوانات آه، ان شاء الله نقضي يوم جميل و فيديو ظريف باذن الله مع بعض حبيت بس اعرفكم الاجواء دي للي حابب يجربها وان شاء الله ثواني طبعا في برضو ايه آه، بيعملوا رحلات ليليه كده قصيره رحله قصيره مش عارف ب 5 جنيه او ب 10 جنيه او حاجه زي كده في برضو ايه شويه مراجيح ظريفه كده للاطفال تذكره الطفل تقريبا من 2 ل 4 جنيه و في ملاهي ثانيه المهم مكان ظريف خالص والله بجد يعني واجواء جميله اتمنى ان هي تعجبكم ويكون دوت دعوه اللي عايز يجرب المكان ده خليكم معانا ايه هندي لك لا يا راجل ما هي لا يا راجل يا راجل راجل على نفسه كده ليه هو الواحد يا راجل اسكت يا راجل اشوفكم بس استنى استنى استنى, استنى. احنا بنجمع شويه خنيني كده لوحده قريبتنا ان شاء الله هننزل جوه ايه على على الطويل هنا يا جماعه الشط كله كبير السمكه الكبيره ماسكه الايه ماسكه الجو Thank you. عايز نجرب على النقرة براحتك اضرب مالكش دعوة بيا إيه؟ اضرب مالكش دعوة بيا تقريبا واكلة على النقرة